好嗨哟，感觉人生已经达到了高潮。好嗨哟，感觉人生已经达。 you 冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷来一个人。 再见，我的爱。我 <laughs> 的嗯？嗯？嗯？救命！救命！救命！救命！ Trun trun, trun trun, trun trun, trun trun, 嗯 Mm-hmm. 你要不你洗头啊。 嗯？嗯？What？ 笑